Heute im Playtest der brandneue Puma Ultra 1.2. Bevor es heute natürlich nochmal die Keyfacts zu diesem Fußballschuh geht, würde ich sagen, starten wir erstmal mit dem klassischen Unboxing. Hier haben wir also den brandneuen Puma Ultra, diesmal mit einem ja, sehr, sehr auffälligen Look. Feiere ich aber mega. Wir haben natürlich hier wieder das Aramid-Obermaterial, wo jetzt quasi diese Fasern hier in verschiedenen Farben sind. Finde ich sehr, sehr cool. Passt auch sehr, sehr gut zur Sohle. Hier vorne natürlich der Puma-Block und auf der Innenseite genau so nochmal der Puma-Block. Hier das Grip Control Bro, das kennt ihr ja auch. Das ist quasi diese wie Sieht ein bisschen aus wie so eine Wachsschicht, finde ich aber auch sehr, sehr cool. Und die Sohle an sich natürlich auch sehr, sehr auffällig gemacht. Von mir gibt es tatsächlich für diesen Puma Ultra 8 von 10 Punkten. Gefällt mir optisch nach dem Speed of Light, diesem blauen Colorway auf jeden Fall am besten. Eure Meinung zur Optik natürlich gerne wieder in den Kommentaren dalassen. Hier haben wir natürlich auch wieder diese Schnürung, die auch von euch viel gefragt wird, die Haltbarkeit ist. Können wir nachher auch nochmal drauf eingehen. An sich aber auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Colorway. Auch wenn es ähm, sehr, sehr auffällig ist, muss ich sagen, finde ich es am Fuß nochmal etwas cooler als in der Hand. unseren Kanal jetzt schon etwas länger verfolgt, sollte wissen, dass es zum Puma Alpha auf jeden Fall schon mehrere Videos gibt, beispielsweise hier zum Speed of Light oder auch zum 1.1 noch. Haben wir auf jeden Fall schon ausführlich getestet, könnt ihr gerne nochmal in der Infokarte abchecken. Da gibt es natürlich alle Fakten zum Schuh nochmal im Detail. Nichtsdestotrotz wollen wir auch hier nochmal kurz die Key Facts dieses Fußballschuhs zusammenfassen. Und ich würde sagen, wir starten da mal direkt. Und zwar zum einen ein extrem leichter Fußballschuh, 160 Gramm leicht, mit der leichteste, den aktuell auf dem Markt gibt, ist ein klassischer Speedboot, sprich für schnelle Spieler geeignet. Und hier auch schon mal ein sehr, sehr cooler Hinweis. Und zwar schauen wir uns mal die Passform dieses Fußballschuhs an. Die ist auf jeden Fall breiter als beispielsweise bei den bisherigen Speedboots von Nike oder Adidas. Sprich, wir haben hier mehr Volumen in der Fußbox für alle, die als bisher Nike Mercurial äh, Druckstellen hatten und das Ganze zu eng gefunden haben. Haben auf jeden Fall Puma Alpha eine sehr, sehr gute Alternative gefunden. Muss ich auf jeden Fall sagen, ist gut geeignet für mittel bis leicht breite Füße und auch das Rohmaterial kann man hier auf jeden Fall mal nochmal hervorheben. Wir haben hier ein Aramid Carbonfaser Rohmaterial, das wirklich sehr, sehr soft ist und damit natürlich auch einen sehr direkten Touch vermittelt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ansonsten natürlich wieder das Grip Control Pro hier am Vorderfuß, an den Kontaktflächen soll nochmal helfen, mehr Grip am Ball zu haben. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Gleichzeitig versiegelt es nochmal das Rohmaterial. Dann ansonsten haben wir natürlich noch die Nano-Grip-Technologie innerhalb dieses Fußballschuhs äh, das habt ihr vielleicht im letzten Video gesehen. Da geht es darum, dass durch die Reibung quasi innerhalb des Fußballschuhs eine ja, bessere Stabilität, bessere Rutschfestigkeit herrscht, weil einfach das Ganze wie so ein Kleber arbeitet, ohne dass es quasi klebrig wird. Also auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole Idee. Die Schnürung ist hier außen angelegt, äh, quasi optisch sehr, sehr cool. Und der Haltbarkeit haben da auch viele gefragt, wie das da aussieht. Ich muss sagen, ich hatte bisher keine Probleme. Wir haben das auch mal getestet, wie stark man daran ziehen kann. Bisher ist nichts passiert. Aber klar, wenn der Gegner hier hängen bleibt, ist es natürlich bei jedem Fußballschuh so, dass was passieren kann. Da ist aber auf jeden Fall kein Nachteil. Ansonsten auch die Sohle ist natürlich perfekt für das Thema Geschwindigkeit ausgelegt, sprich, das ist der Speedboot von Puma. Alle weiteren Fakten, was natürlich das Ballgefühl nochmal genauer beschrieben wird und was bei diesem Fußballschuh zu beachten gilt, findet ihr natürlich nochmal in unserem Review heraus, oben verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Musik Das war es auch schon wieder zum Puma Ultra 1.2. Ihr findet diesen Fußballschuh natürlich auch bei uns im Online-Shop. Link dazu wie immer in der Beschreibung. Schaut gerne mal vorbei. Genauso Kommentare lassen, was sagt ihr zur Optik von diesem Fußballschuh. Interessiert uns natürlich auch, was ihr darüber denkt. Das soll es zum heutigen Video gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und